электр тогунун жумушу жана кубаттуулугу Кичинеке электр мотору жүктү көтөрүүдө механикалык жумуш аткарууда мына ушул электр тогунун жумушун тажрыйбада көргөзөлү блоктун үстүнөн ыргытылган жипке моторду илип штативке бекитебиз жиптин башка жагына жүктөрдү илебиз электр кыймылдаткычы жөнгө салынган ток булагынан иштейт мотор аркылуу өткөн токтун күчү санарип миллиампер метр менен аныкталат ал эми санарип вольтметр менен чыңалууну билебиз азыр мотордо чыңалуу нөлгө барабар жана ток жок жиптин аягына жүк илип моторго чыңалуу беребиз жипти көрүнүктүү ылдамдык менен тартууда мотор жүктү көтөрүүдө жана миллиамперметр менен вольтметрден көрсөткүчүн байкоодосуз бул көрсөткүчтөр өзгөрүүдө бирок бизди бул чоңдуктардын орточо мааниси кызыктырат Чинжирдин бөлүгүндөгү электр тогунун жумушу ошол бөлүктүн учтарындагы чыңалууну ток күчүнө жана убакытка барабар эгер бир эле чоңдукту көбөйтсөк анда токтун жумушу дагы көбөйөт чынжырдын берилген бөлүгүндө электр энергиясынын башка түрдөгү энергияларга айлануу ылдамдыгын мүнөздөчү чоңдук токтун кубаттуулугу деп аталат кубаттуулук жумуштун ошол жумуш аткарылган убакта болгон катышы катары эсептелет жүктүн массасын 2 эсе чоңойтуп мурдагы ылдамдык менен көтөрөбүз токтун жумушу жана кубаттуулугу тагыраак чыңалуу жана токтун күчү өсөөрүн байкайбыз мурдагы ылдамдык менен жипти тартып жаткан моторго чыңалуу берели ошол эле убакытта мотор жүктү эң өйдөгү чекитке көтөрөт жүктүн көтөрүлүшү менен миллиамперметр жана вольтметрдин көрсөткүчүн байкадыңыз ошентип ток күчү жана чыңалуу өстү демек токтун жумушу жана кубаттуулугу дагы көбөйдү. Жыйынтыкты текшерели жипке эки эмес үч жүк илели жүктү көтөрүү үчүн моторго берген чыңалууну көбөйтөбүз чынжырчада ток күчү өскөнүн көрүлдөсүз. демек механикалык жумушту көбүрөөк аткаруу үчүн токтун жумушу жана кубаттуулугу көбөйүү керек